हेलो दोस्तों wish a very happy new year मैं हूँ नर्मदा आपको नर्मदा किचन को स्वागत कर रही हूँ आज हम कढ़ाई मशरूम बनाएंगे वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत लोग को मशरूम खाना बहुत पसंद है लेकिन रेस्टोरेंट का लेकिन घर में भी रेस्टोरेंट स्टाइल में कैसे बनाते हैं मैं आज आपको दिखाऊंगी चलिए पहला क्या सामान ली हूँ मैं दिखा देती हूँ उसके बाद हम बनाएंगे कढ़ाई मशरूम के लिए मैं 250 ग्राम बटर मशरूम ली हूँ देखिए ये जो मशरूम है इसको हम पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसको ऐसे कट करेंगे ऐसे करके सारा मशरूम हम कट कर लेंगे एक कैप्सिकम को ऐसे रफली कट की हूँ एक प्याज भी ली हूँ उसको भी रफली कट की हूँ अदरक और लहसुन एक टमाटर 100 ग्राम ग्रीन मटर ली हूँ ये तो सर्दी के टाइम में ज़्यादा है बहुत मात्रा में मसाले में एक दालचीन का छोटा टुकड़ा इलायची लौंग तेज़पत्ता कस्तूरी मेथी दो स्पून ऑयल ली हूँ लाल मिर्च पाउडर जीरा पाउडर नमक जीरा गरम मसाला हल्दी धनिया पाउडर चलिए अब हम बनाएंगे कढ़ाई मशरूम लिए कढ़ाई मशरूम के लिए एक मैं प्यान ली हूँ गैस ऑन कर देंगे कढ़ाई हमारा गरम हो गया है इसमें एक स्पून ऑयल दे देंगे पहले दालचीनी दे देंगे इलायची और लौंग सारा सूखा मसाला इसमें डाल देंगे इसमें सारा ओनियन डाल देंगे जो तो अदरक लहसुन लगे थे इसको भी डाल देंगे मसाला को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए हम थोड़ा नमक इसमें इस्तेमाल करेंगे ये सॉफ्ट हो गया है हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे काजू और चार मगज को मैं एक घंटा पहले से ही भिगा के रखी हूँ मसाला अच्छे से पक गया है अब गैस हम बंद कर देंगे ठंडा होने के बाद इसका एक पेस्ट बनाएंगे ये मसाला का एक पेस्ट बनाएंगे देखिए एक प्रफाइन पेस्ट बना ली हूँ मैं एक कढ़ाई ली हूँ अब कढ़ाई मशरूम का मसाला बनाएंगे ऑयल है इसको डाल देंगे जीरा थोड़ा ली हूँ इसको दे देंगे हमारा जीरा पपिंग हो गया है अब इसमें हम जो मसाला बनाए थे इसको डाल देंगे अब इसमें हम शिमला मिर्च दे देंगे अच्छे से पकाएंगे मसाला में हल्दी पाउडर दे देंगे कस्तूरी मेथी डालेंगे कढ़ाई पनीर हमेशा ये मसाले के ऊपर डिपेंड करता है टेस्ट कैसा आएगा आप ऐसे बनाएंगे तो मेरा पूरा हंड्रेड परसेंट गारंटी है आप रेस्टोरेंट में कढ़ाई पनीर भूल जाएंगे हम गरम मसाला ऐड कर देंगे जीरा पाउडर धनिया पाउडर लाल मिर्च सारे जो मसाला लिए उसको ऐड कर देंगे पानी ऐड कर देंगे मसाला को थोड़ी देर हम कवर कर देंगे मसाला चेक कर लेंगे मसाला अच्छे से बन गया है मसाला से ऑयल छूट रहा है मतलब मसाला पूरा बन गया है जब हम मसाला बना रहे हैं तब इसमें हाई फ्लेम में नहीं करेंगे नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा मसाला जब भी बनाए थोड़ा लो फ्लेम में बनाइए अब इसमें हम ग्रीन मटर ऐड कर लेंगे जो मशरूम लिए थे इसको भी ऐड कर देंगे इसको अच्छे से मिलाना है अब इसमें नमक ऐड कर देंगे इसको हम कवर कर लेंगे और बीच बीच में चेक कर लेंगे मशरूम पका है कितना पका है बीच बीच में हम चेक करेंगे इसको कवर कर लेते हैं अभी अब इसको कवर कर लेंगे अब हम मशरूम को चेक कर लेंगे थोड़ा फटेगा अब इसको कवर कर लेंगे अब इसको हाई फ्लेम में मत रखिएगा इसको मीडियम फ्लेम में रखिएगा और बीच बीच में चेक कीजिएगा अब हमारा मशरूम पक गया है इसमें पानी ऐड कर देंगे चार मगज और काजू का जो टुकड़ा हम भिगाए थे इसको ग्राइंडिंग कर लेंगे काजू और चार मगज का पेस्ट में बना ली हूँ पूरा फाइन पेस्ट बनाना है अब इसमें दे देंगे इसको अच्छे से मिला लेंगे इसको पाँच मिनट अच्छे से पकने देंगे और चेक कर लेंगे लगभग ये हो गया है अच्छे से हो गया है हम इसमें अमूल का एक स्पून क्रीम डालेंगे अमूल का एक स्पून क्रीम मैं डाली हूँ आप लोग को <coughs> आप लोग को पसंद है तो डालिए ये ऑप्शनल है अब मेरा कढ़ाई मशरूम रेडी हो गया है चलिए इसको हम प्लेटिंग करेंगे धनिया पत्र से धनिया धनिया पत्ता से गार्निशिंग कर लेंगे हमारा कढ़ाई मशरूम रेडी हो गया है गर्मा गर्म कढ़ाई पनीर आप रोटी में खाइए इसका स्वाद दुगना हो जाएगा आशा करती हूँ आपको जो कढ़ाई मशरूम की रेसिपी है बहुत पसंद आई होगी प्लीज़ इसको घर में बनाइए और मेरे ये रेसिपी आपको कैसे लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए मेरे रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए राइट साइड में जो बेल बटन का सिंबल है उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपको अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़ थैंक यू